开机，这边这是一个写一个七而已。 我爸爸可爱了。哈 <laughs> 哈。这肯定夸张了。 好的影片记得帮我按个喜欢，还要记得订阅我，还有爱上小铃铛。那我们下次见，拜拜。